E aí, beleza? Olha, eu fiz um coverzinho aí, mais ou menos aí, espero que vocês gostem. Se gostar e quiser uma videoaula, só comenta aí embaixo que eu faço a videoaula, beleza? É isso aí então.